広いきどらのこさなどうや y los ama para poder como sería ¡Ven! ¡A comer! ¡Que te río la sopa! Jotajaja que me veo de mierda. Espero que te haya gustado perder un minuto de tu vida. Chao, buena suerte y cuando la pongas hablamos jaja.